notowanie na papierze jest niezastąpione. Ja wprawdzie uwielbiam technologię, choćby ten film jest nagrany, zmontowany dzięki wspaniałemu postępowi technicznemu. Jednak spotkanie biznesowe to dla mnie ludzie, papier, długopis, Osłabło no, słabo się do notatników. Kiedyś kupiłem planer Franklinkowej. Był elegancki, porządny, ale tam wszystko było pod sznurek, a, a ja lubię wolność. Potem trafiłem na rewelacyjny multiplaner ale to skomplikowany kombajn, a ja chciałem czegoś prostszego. Już nie szukałem dalej. Z grupą współpracowników usiedliśmy, zaprojektowaliśmy notatnik. I powiem Wam, że po raz pierwszy mam w ręku coś, z czego jestem w 100% zadowolony. Jest tutaj ponad 200 numerowanych stron, jest system wyszukiwania informacji przez nasze autorskie skrzydełka, są szablony map myśli, diagramów ryby, checklist. Ale nim to marzenie żeśmy zrealizowali, to w drukarni usłyszeliśmy, że musimy zamówić przynajmniej 500 egzemplarzy, bo jednego nam nie zrobią. Zrzuciliśmy się, no i w związku z tym zostaje 498 egzemplarzy dla Was. Możesz kupić ze strony www.ihs-notebook.com. Jesteś moim znajomym czy sympatykiem, napisz, wyślę Ci kod rabatowy, będzie taniej. Już widzę, że ten notatnik robi świetne wrażenia na spotkaniach, no i doskonale organizuje informacje. A czegoż więcej potrzeba?